Hola, nosotros somos el dúo Álvaro González, Gastón Inda y vamos a hacer un tema propio que se llama Saint Fin. sabe desdém Sou beijos de papel Uma lembrança doce como ser, Uma lembrança doce como ser, Uma e a outra vez. tua história no final É uma bonita sensação Como seus olhos saber amar Todas aquelas asas loucas voando Todas aquelas asas loucas voando bem, agora sabe bem que a vida é um sonho íntimo. Tudo depende de como você quer viver. Bem, agora sabe bem que a vida é um sonho íntimo. Tudo depende de como você quer viver.